Hola, bon dia. Em dic Jaquí, soc productora de la Jota Cosmètica. I em dic Giovanna, soc la treballadora de Jota Jota Cosmètica. Aquí fem trenes, extensions, perruques, sintètiques i naturals, i, i cosmètica del cos, de, de la pell, de, del cabell també. Venem productes per a convertint-se a català per aquesta perruqueria i a practicar el català. Un petó molt fort i ens esperem.